ini sangat ramai pagi dan sore sangat ramai sekali karena uh, banyak yang mencari rumput ini semuanya motor-motor pencari rumput mereka mencari rumput di sana di tebing-tebing itu ini adalah start jalur pendakian uh, puncak Trunyan Madia. jadi di sini hanya saja tidak ada penunjuk uh, jalan uh, tidak ada plakatnya kita sudah sampai di puncak kita juga sudah mendirikan tenda cak turunyan 1834 MDPL nikmati jaga lestarikan nah, saya mau ceritakan dulu bagaimana perjalanan saya tadi eh, menuju puncak Trunyan itu via Madia Banjar Madia itu dari desa Tianyar terus naik eh, masuk eh, desa Palekaje kemudian eh, sampai di Madia jadi kurang lebih kalau dari Tianyar itu kurang lebih 15 sampai 20 menit cepat kok bawa sepeda motor kemudian dari start pendakian tadi sampai di puncak kurang lebih hanya dua jam cuma ya di sini lokasinya tidak begitu luas jadi hanya muat kurang lebih kalau tenda kapasitas dua orang muat di sini paling tidak hanya tiga tenda saja teman-teman Eh, hari ini mungkin momennya kurang tepat karena kabut uh, begitu tebal dan angin sangat kencang jadi kita tidak bisa melihat uh, pemandangan di bawah jadi momennya belum pas mudah-mudahan uh, segera cerah atau paling tidak besok pagi uh, cerah supaya dapat lihat pemandangan di bawah burung